Геш, ну что, будем елочку ставить? М? Что это за Новый год и без елочки? А? Как ты считаешь, стоит оно того? А? Нет, не стоит. Да ты мой хороший. А что такое? Хорошая же елка, смотри, с шишками. М? Давай, выдай свое экспертное заключение. Давай, залазь прям, можешь туда залезть, посмотреть, что там. Это любимое дело. Сейчас скотч надо будет поесть немножко. Ну вот. Первая часть уже вставлена. Маловато будет. Выглядит довольно потрепанный. Геш, коробочка нужна тебе. Ну, конечно. Какая нафиг елка? Коробка. Чем пахнет коробочка? М? Только не делай, пожалуйста, как в прошлом видео, ладно? Не делай. Геш. Мяу. Да. Ну как? Что тебе больше нравится, елка или коробка? И того, и другого. И можно без хлеба. И? и <laughs> морда. Под лица попрошу не касаться. Обходит такой. Скажи, чего вы в мой дом притащили, да? Кусь. Колется? Угу, угу. Кусь. Короче, вот такая вот елка у нас получилась. Свет, к сожалению, плохой, потому что против окна. Вот. А это вот помощничек. Мяу? Мяу? Помощничек? Да, молодец. Устал наш помощничек, прилег поспать. А елку мы все-таки нарядили. И даже уже включили. И вот так вот она выглядит вечером уже включенными огоньками. Вот. Видите, Гешка со спокойной совестью лег спать. <laughs> Ну вот, такое вот видео получилось. Всем пока!